Szia kicsim! Na, milyen volt a mai napod? Jó. És nézted rajzfilmeket a tévében? Nem. Helyette a kormánypárti politikai bácsik beszélgettek. És miről beszélgettek? Arról, hogy vannak fiúk, akik lányok, meg vannak lányok, akik fiúk. Meg engem az Ovival át akarnak műteni fiúvá. Fristen. Ön támogatja, hogy kiskorú gyermekek számára fideszes politikusok nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Szavazzon érvénytelenül a gyermekvédelmi népszavazáson!